A maiores dos muiños, o proxecto inclúe a construcción de pistas e a instalación de subestacións enerxéticas e de torres eléctricas para soster as liñas de alta tensión para evacuar a enerxía. Todo isto dentro da chamada zona poligonal que ocupa unha grande superficie de terreo. Que implica unha instalación destas características para Ribadeo e Barreiros Ruido constante nas aspas, ruidos que se escoitan ata 3 km de distancia. Sombras intermitentes sobre casas e terreos, que é o coñecido como efecto discoteca. Interferencias con móviles e televisións. Perigo de desprendemento de pezas. O que pode provocar tamén incendios no caso de que haxa unha avería eléctrica reducción do espacio agrario e forestal, perda de valor de vivendas e propiedades, despoboamento e empobrecemento do rural e destrucción da paisaxe, con efectos directos nas actividades forestal, gandeira, agrícola e turística. E que non nos enganen, A instalación destes complexos non reverte beneficios na comunidade. Os propietarios dos terreos reciben cantidades irrisorias polo aluguer e non se xeran postos de traballo estables. Os aparentes ingresos que se poden recibir polo feito de asinar un contrato de arrendamento deixan de ser atractivos cando os arrendatarios se dan conta do custo fiscal e legal que con leva. Non só as vivendas e lugares máis próximos aos polígonos eólicos sufrirán as consecuencias. Os complexos xa instalados ou proxectados para a Mariña perde toda a comarca. A enerxía renovable é o futuro, sí, mas así non. A nosa comunidade é excedentaria no que se refire á produción de enerxía. Mas as grandes empresas seguen a aproveitarse das favorables condicións da nosa terra e máis da nosa pasividade de defendela. A plataforma Eólicos na Mariña, así non, organizadora deste acto informativo, nace en outubro deste ano ante a avalancha de solicitudes de implantación de complexos eólicos na nosa comarca, sen ningún tipo de planificación e a avaliación de impactos acumulados, e con escasa transparencia e participación cidadá. Trátase dunha plataforma formada por persoas vinculadas á comarca, sen ánimo de lucro e apartidista. Son moitos máis os veciños doutros concellos e comarcas os que se están organizando e mobilizando para defender o seu e o de todos. E para facer fronte a esta invasión e a este gran negocio que o eso para uns poucos. Foz, onde os veciños de San Martiño son dos máis afectados, as Asdónigas, en Mondoñedo, onde xa se fallaron sentenzas firmes a favor dos veciños, Pol, Meira, Pastoriza e tantos outros. E tamén moita xente que unha vez instalados os muiños se atoparon unha realidade moi diferente a esperada e con todas as consecuencias negativas ao pé da porta. Convidamos para ilustrarnos sobre este tema que ameaza e afecta a todo o país a dúas persoas moi vinculadas á defensa do territorio, do territorio perdón, e representantes desta problemática que afecta directamente os dous lados da ría. Por unha parte, participa Iván Rodríguez Lombardero, representante do Sindicato Labrego Galego, que nos dará detalles tanto das consecuencias da actual política enerxética como do tema central da nosa charla, o, o proxecto do complexo eólico Fonte Barreiros. Por outra parte, representando a Ribeira Asturiana, temos a Carmen Molejón, graciñas aos dous, membro da plataforma Xente de Os Coseo, que nos falará do camiño percorrido e por percorrer deste grupo para defender os sete municipios da comarca Os Coseo da ameaza de implantación no seu territorio de 19 complexos eólicos. Todos eles xa en tramitación. Entre os municipios afectados, os nosos veciños Castropol, Aveira e Sartirso de Agradecemos de antemán a enriquecedora participación de ambos. Logo da súa intervención daremos paso a unha rolda de preguntas na que vos convidamos a participar manifestando dúbidas ou aportando a vosa opinión. Comezamos, xa que logo dando paso a Iván Rodríguez Lombardero. De novo, benvidos e grazas. Bueno, boa tarde. Eh, eu vou centrarme, como decía, nos aspectos máis directamente técnicos do, do proxecto, un pouco da, da evolución. Eh, en a, como quería decir, De as inexactitudes e cousas que no se podían hacer, porque entendemos que en realidade nós non deberíamos estar aquí dando información a, aos vecinos de Ribadeo e de Ribadeo dun proyecto de esta magnitud. ¿no? Debería ser eh, a propia empresa ou alguna administración a que estuviera aquí eh, enseñándonos, e no estaríamos estar aí escoitando na, na platea, ¿no? Pero eh, as cousas son así, o sindicato labrego está implicado na plataforma da rede galega de stock eólico que fai veces, que comezou todo isto, en todas as comarcas da, da Mariña, e eh, axudado por esa experiencia dos compañeros de outras comarcas, pois eh, fomos todos preparando esta presentación para, para ir levándola aquí e eh, convidámosvos, se queredes que se faça. Se escuita mal? Co ah, convidámosvos a que se, se vos parece interesante levar a alguna das vosas parroquias, eh, podemos repetida para que máis niños se, se teñan acceso a esta información. Vale. Bueno, primeiro que queríamos decir, como decía Noemí, eh, o problema que temos é que eh, a invasión eólica que estamos a sufrir está fora de calquer tipo de planificación. ¿no? En Galicia había, existe, en, toda, en teoría vigente, un plano eólico desde os tempos de Praga, no que ante a balanza de solicitudes de, de parques eólicos de empresas interesadas, pois se decidiu que había que organizarlo, ¿no? había que organizar esa entrada de empresas a poñer parques eólicos no país. Eh, este fixo ese plan sectorial eólico, ese plan sectorial eólico o primeiro que fixo foi sacar os concellos do medio, sacando as competencias municipais e poñendo, digamos, tanto o propio plan como todos os proxectos dentro dese plano eólico como eh, proxectos que se chaman supramunicipais de interese supramunicipal e, polo tanto, que os concellos non tiñan nada que facer. Eh, calquera eh, aspecto que viniera dentro dese plan ou dentro dos proxectos amparados por ese plan modificaría automáticamente o planeamento urbanístico dos concellos. Vale? Por unha parte, mal, non? Sacaba a, a veciñanza da capacidade de incluir ou de manifestarse na elaboración eh, deses proxectos. Por outra parte, o que sí que facía era que organizaba, o seu xeito, pero organizaba a entrada das empresas repartindo o territorio do país entre as distintas empresas interesadas estas empresas tiñan que facer un, unha planificación de como querían desenvolver parques eólicos dentro de cada unha desas zonas diferentes, facían unha evaluación do recurso, proponían unha serie de parques, e a cambio estaban obrigadas a hacer un plan industrial que deu lugar á aparición, por exemplo, das, das fábricas de Gamesa ou de Vestas no seu momento. Sabe? Este era o PP de Fraga aí, mm, vinte tantos anos. Eh, esto, eh, esta entrada de empresas eh, de un lugar una primera onda de, de parques eólicos, eh, que países eh, quedou creada que apenas eh, deixaron, digamos, de implantar os parques eólicos. Non está claro por qué, pero mm, debe ter relación con unha sentencia que houve en Extremadura na que obrigaba as empresas eh, a pagar impostos non só polo, pola obra pública, digamos, o vento de terras que facían no territorio, senón tamén polo valor íntegro de todas as, uh, ah, os aeroxeradores que iban coller no territorio. Eso multiplicaba os custes para as empresas enormemente e deu lugar a unha serie de modificacións no noso país que foron eh, rebaixando eses custos. Eh, por exemplo, o que chamaron os concellos emprendedores, que facía que concellos que se meteran dentro dese grupo de concellos emprendedores perdoaban os impostos de, de construccións e o IBI ás empresas que se puñeran eh, decíamos en teoría con 20 persoas eh, contratadas que en realidad eran só durante a fase de construcción e a partir dese momento xa non había contratos pero xa quedaban libres de riesgo ¿no? Entón, ha habido unha serie de modificacións que foron facilitando a entrada de novas empresas e parece que eso foi dando paso a que cheguemos, despois dese parón de anos, á situación actual. Non? A situación actual, eh, estes plans eólicos xa non se están pedindo, eh, o, o plan que tiñamos pendente de facer eh, desapareceu, perdón, estou dando para atrás. Esta sería a situación que teríamos que ter agora na Mariña, hai un, como vedes ali na parte da dereita, un plan que sería un proxecto que sería o proxecto Mondigo. Ese proxecto Mondigo nunca se fixo, estaría entre Barreiros, Trabada eh, e Ribadeo. Nunca chegou a aprobarse, lle digamos, o prazo de, de construcción. E hai unha serie de outros proxectos que, en principio, estando aprobados ir case unha década, están hibernando que non sabemos porque non se non están eh, descartados, non están desbotados, pero tampouco se lles deu para diante. Non sabemos se, como me acaba de comentar a compañera Carmen, poden voltar a, a poñerse activos en calquera momento. Aí, punto perdón. Vale, estes son estes procesos dos que, dos que estou a falar. Son os que agora mesmo, cando entras na página da Xunta, aparecen na nosa, na nosa comarca da Mariña Oriental. Vedes o Parque Eólico Singular de Barreiros, que estaría na zona de Penalonga. Aí, en, en Rebobelle, estaría un aerogerador do Parque Eólico Muiño da Malanega, o polígono eólico, digamos. O polígono eólico da Acevedo, que habría aquí no Acevedo eh, un par de aerogeradores tamén. O Parque Eólico Barreiros 1, que estaría na zona de Vilamartín. O Parque Eólico Barreiros 4, que estaría aquí na zona de, de Arante. E eh, abaixo o parque eólico Mondigo, que como digo aínda non está desbotado, xa é no límite contra Bala, e un par deles máis, Monte Viñeiras e, Ville, e Pena Villeira, que estarían pois, en unha zona máis cara a Lourenta. Como vedes, hai un montón de, de proxectos eólicos na comarca dos que nunca soubemos que en calquera momento poderían aparecer de novo porque non están eh, aparece en la página web da Xunta de que este que me ver en azul, o patio eólico digo, aparece como reconstruído, ¿eh? o sea, porque ten funcionamento, ou, digamos, eh, admitido xa, igual que o Parque Circular de Barreiro. Nunca se fixo, pero ten todos os parabéns para tirar para adiante, co cual, os todo extraño que non teñamos eh, eh, tenido ninguna información, ningún acceso a esta Bueno, a situación, como digo, na actualidade é que ese plan está sen actualizar desde o ano 2007 e, polo tanto, todo o que ven agora está fora de calquera planificación. Vale? Un exemplo moi grosso eh, o temos aquí por Parque Eólico Moura en, de, en Abadín, que é de Grenalia. Este parque está ligado ao Parque de Borrasca, da, da zona de Fox, eh, formaría parte dun complexo de catro parques eólicos que comparten a liña de evacuación, por lo tanto, Desde o noso punto de vista, é unha evidente fragmentación de proxectos, deberá ser os cartos avaliados simultaneamente. Como digo, este Boura de Grenavia en Navarra, este outro, o parque de Coruña, cuxa liña de evacuación chega hasta Barreiros e formaría parte, por tanto, do parque de Barreiros que estamos a falar hoxe. Viría desde Abadín unha liña que chegaría a zona de a, a rotonda digamos, de, dos eh, irmandiños, ali arriba, onde teñen a fábrica de, de, de, de peso compuesto, eh, pois ali eh, engancharía e dali iría para, para Xove. Para nós, Ruliña forma parte de Ponte Barreiros e Boura forma parte do Borrasca. Vale? Pois estes dous parques, se pasan dous en Abadín, e se ponemos xuntos, vemos que están completamente solapados. As súas liñas poligonais están unha enriba da outra. Eso significa que o primeiro que, que lle dean para adiante, o outro xa non pode facerse. Pero que son absolutamente incompatibles e que os dous estén simultaneamente sendo tramitados significa que non hai aquí ningún tipo de planificación. Aquí o primeiro que chegue a lei selva, o primeiro que consiga os permisos, pois, pois se leva o caso non? ao... Vale, como digo, este parque eólico Buriñas sería ligado ao Parque de Fonte Barreiros. ¿no? Os dous son eh, proxectos de Green Capital, pero se miramos en detalle, vemos que o Parque de Fonte Barreiros en realidad está promovido por Green Capital Development CEN Sociedad Limitada. Con ese se el domicilio en Marqués de Magna 3, en Madrid. Mientras que o Parque Ruiña está promovido por, promovido por Green Capital Development 122 SL, con outro CIF que tamén domicilio casualmente outra empresa, pero tamén está en Marqués de Villamarna, número 3, en Madrid. ¿no? O sea, esta é outra forma de funcionar destas empresas. Fan unha empresa para cada parque eólico. De xeito que, en principio, eh, son empresas diferentes e eh, sirve para como para tramitar independentemente os distintos parques, asumiéndose que, en principio, son parques separados, pero poden tramitar de forma máis simplificada e que teñen un impacto inferior. Para nós, isto non pode ser, eh, a primeira das nosas alegacións va nese sentido. Os parques que comparten, de acordo coa sentencia das ardónicas, que comparten liñas de evacuación, como os que comparten estacións transformadoras, deben ser considerados un único parque que deben ser avaliados conjuntamente con todos os utentes. Ben, que eses parques deberán formar parte, como decíamos antes, dentro do Plan Sectorial de Eólico de Galicia, deberán formar parte dun, de un proxecto empresarial que deberá lugar a investimentos nas zonas onde, tibera que, onde se pensara facer. Vamos a primeira cuestión, ¿no? que sería esta non é a forma, o sea, o primeiro obstáculo que temos, ou a primeira obsesión que temos é estos son, están mal tramitados, etc. A segunda cuestión é esta que, que deberá ser en realidade a primeira, ¿no? antes de cando vamos facer un proxecto, un proxecto é un, unha proposta para solucionar algún tema, para chegar a alguna, a alguna cuestión, que, algún problema que queremos. ¿no? Eh, eh, primeiro que temos que pensar é esta electricidade que estamos a xerar ou que queremos xerar para quen é, porque en principio o consumo eléctrico galego xa vai servido co, na actualidade, ¿no? temos As estadísticas o que di que o consumo total de Galicia son de 7.000 eh, gigavatios hora cada, cada ano e a produción eléctrica galega renovable, eólica e hidroeléctrica son máis de 20.000 ou 20.000 gigavatios. O sea que en este momento Galicia simplemente con energía renovable xa xa para o seu propio consumo. Por lo tanto, non hai realmente unha necesidade no país de máis enerxía eléctrica a base diga enerxía noutra eh, a energía eólica instalada, como vedes, por kilómetro cuadrado, en Galicia estábamos servidos 115 kilovatios cada kilómetro cuadrado, en España, no país inteiro, no Estado español, 46, e en Alemania, por exemplo, que ten unha boaxe de aeroxeradores, teñen 73. Ou seja que tamén estamos por enriba, sen necesitarlo, xa estamos por enriba da densidade de, de potencia instalada comparado con o resto de estados y comparado con Europa. Ese exceso de potencia instalada eh, supón unha mellor situación económica para os veciños da, destas, destes concellos? Non. No. os galegos seguimos tendo o mismo recibo que el resto do Estado en en algunhas ocasións, de, de, debido a algunos eh, esquemas de tarifa diferentes, pois mesmo máis caro que o, eh, publicidade que pagan noutras partes do Estado español. Se miramos que pasa no Estado español e onde se produce enerxía e onde se consume enerxía, pois aquí temos un mapa bastante bastante significativo, ¿no? Eh, o mapa, digamos, que canto máis alto, máis diferencia hai entre oferta, ou xeración, perdón, e consumo. Os que estamos en vermello na parte da esquerda son as zonas que producen máis da que consumen e están en azul son as zonas que consumen máis do que producen. Como ves ali, aí no medio do, do Estado ou das grandes cidades, eh, hai auténticos buratos no? que, que son os que os que levan a enerxía que están a producir eh, noutras partes do Estado. Ali, se sabedes, eh, en Madrid, por exemplo, é a única comunidade autónoma do Estado español que non ten ningún aeroxerador eh, implantado, porque queren conservar a súa paisaxe. Vale, os pros e contras da eólica. Eh, en principio, a eólica pensamos que é unha enerxía limpa. O vento é limpo, pero a construcción, a fabricación de aeroxeradores pois eh, necesita recursos e non se producen con enerxía renovable. Toda a minería que precisa extracción dos materiais que se empregan nos, na construcción de restauradores é intensiva en enerxía, é enerxía fósil, é a construcción, as pistas que van a facer, os camións non van ser eléctricos, os que veñan por aquí, vale? E, eh, e, eh, e, eh, entón, tanto a construcción das máquinas como a, a construcción da infraestructura vai ser a base de enerxía fósil. Vale? Por suposto, despois o vento, en principio, vai ser limpo a extracción de enerxía non vai ter emisións de CO2, que é do que se trata neste momento. Pero tampouco son eternos. Estes reloxadores, unha vez construídos, teñen unha vida media de entre 20 e 25 anos, a partir dos cuales esas enormes aspas de fibra de vidro a día de hoxe van ao vertedoido. Entón, quero decir, temos que ser conscientes de que non é unha enerxía inocua, tampouco desde o punto de vista das emisións. Vale? É inesgotable, o vento, efectivamente, é unha enerxía inesgotable, pero os agotadores, como digo, non son inesgotables e, de feito, se non somos quen de reciclar todo o material que nos están chegará un momento, nunhas décadas, na que non podemos construir máis aerogeradores. Por tanto, temos que ser conscientes de que tampouco desde ese punto de vista é unha digamos unha resposta de futuro non, non é como decorar moinhos feitos de madeira vale? é unha cosa distinta a parte mellor da enerxía eólica é que é unha enerxía dispersa non dependemos de países gobernados por dictaduras ou controlados polas grandes potencias para obter enerxía podemos extraela del vento en calquera parte, ou en case calquera parte do territorio bailarese a solar, e non dependemos de multinacionais que veñan a sacarlo. Sin embargo, o problema é que estamos seguindo un esquema que nos leva a perder esa enorme ventaxe das enerxías renovables. O feito de ser libres e dispersas. Levamos un retraso de implantación de unha década e media na que demos tempo a que as empresas grandes contaminantes do noso país se convirtan a ser agora as grandes captadoras de enerxía verde que acollan elas e non la vendan pola factura o mesmo prezo que o gas. Vale? Entón, tampouco estamos de acordo nisso. Por eso, así non. Aquí, algúns datos do que leva unha torre destas, 4,7 toneladas de cobre, 335 toneladas de aceiro, 1.200 toneladas de hormigón, 3 toneladas de aluminio, 2 toneladas de tierras raras y otros materiales como zinc ou como Vale? O sea, aí hai moito, mucha metralla. Materiais, como decía antes, que non son eternos, es que, de acordo con as tendencias de transición enerxética, as primeras décadas van a seguir medrando na súa demanda, cada ano vamos a necesitar máis todos os países están na mesma carreira, o cual non é unha cousa que digamos que están nada máis que aquí en Galicia e no Estado español facendo esta carreira de transición, está todo o planeta facendo esta carreira de transición e imos competir por un recursos que non son non son en absoluto abundantes. E hai casos moi evidentes, por exemplo, como o do cobre, que en neste momento está moi preto do pico de producción, e que non hai maneira de sacar máis cantidade de cobre eh, anualmente, porque as minas cada vez son xa moi maduras, as minas cada vez van sacando peores leis, e hai que mover máis material, material que hai que mover con petróleo, que está cada vez máis caro, o sea, non é unha cousa do arra, o que se nos está vender de que a transición enerxética vai ser, digamos, tirar para diante eh, e vai ser fácil limpa e barata. Como sí e como non e con a eólica. Non nos gustan os parques, grandes parques afastados dos lugares de consumo, implican grandes impactos, grandes perdas do transporte, tentan abastecer un mercado que non vai ser posible que se manteñan nas dimensións a medida que vai explotándose o petróleo local. gas, hay que incluir en esa transición o parámetro la reducción del consumo. La autolimitación es una cosa necesaria, e que no se ve por ninguna parte de esa transición verde que nos están vender. Que ademais, ainda por riba, nas más do mesmo oligopolio que nos viña controlando as cosas. Si estaríamos de acordo en o desenvolvemento a de pequenos parques, aumentando o autoconsumo, con os concellos, o microeólica nas nosas vivendas autoabastecemento de granxas e empresas. Aí sí. Por eso decimos, así non, e hai outras formas de fazer. Se nos eh, estamos eh, en esta loita é porque consideramos efectivamente que hai outras formas de facelo, pero está claro que hai intereses que nos levan por este camino. Que son esos intereses? Pois pues aquí temos os datos deste proxecto concreto. Canto custa facer este parque eólico? Aí tres as cifras, abaixo tedes a suma, 80 millóns de euros. 57 en aeroxeradores e o resto pois, en outras cousas. Líñas, liñas, pistas, etc. 80 millóns de euros. E canto van sacar? Pois, mirando os datos que aparecen, esos 16 aeroxeradores en producción neta multiplicados polos 6 kg megavatios que ten cada un, eh, son 20, perdón, 289.899 eh, megavatios hora cada ano. Se multiplicamos unhas contas moi sinceras, ¿no? eh, por eh, os 100 euros megavatio que están a pagar nos vos, nos vos meses, estes últimos meses, ou por os 200 que estamos a pagar no mercado eh, máis frecuentemente nestes últimos dous meses, nos saen que van ingresar uns 57.000 euros, perdón, millóns de euros cada ano. Por lo tanto, en dous anos ou tres van ter amortizado eses 80 millóns de euros de custo. E quen, e quen o vai facer? Pois En principio era Capital Energy, ahora es eh, Green Capital Development. ¿Sabes? Son empresas sin ninguna experiencia que ven de Madrid es eh, que o que fai es eh, captar los permisos muy ágilmente las subastas. Detrás de, da, do de esta empresa está un grupo Almanar, que es un grupo árabe que se planteó Eh, precisamente cando houve a subasta do Mondigo, deste parque eólico de Mondigo, eran estes os que, os que o sacaron, colleron 720 megavatios eh, na subasta a través dunha empresa española que se chamaba Capital Energy, que agora é Green Capital Energy, o pois seu directivo cabeza visible Jesús Martín Bueza, non vos sonará nada, pero casou ben porque era o centro de Florentino. Entón, aquí se demostra, como, como no caso de Grinalia, que, que máis que grandes profesionais fan, faltan grandes contactos para apostar a, a todos estes eh, xoios, digamos, estes pelotazos que despois eh, crean esas élites financieras. No primeiro página do, do proxecto di que Green Capital Development TEN, Sociedad Limitada Unipersonal, se dedica principalmente al desarrollo de proyectos e instalaciones en todo el territorio español y que lleva desde el año 2002 estudiando posibles emplazamientos. Pero si entras, si en Infotip, te di que empresa Green Capital Development TEN es el, TEN un año en pico de vida. O sea que desde 2002 probablemente no serían ellos de lo que sería Capital Energy o Grupo Alfanar o de Bueno, después de hablar un poco de los ingresos, vamos a ver, porque aquí, claro, eh, algo quedará aquí en la comarca, ¿no? Entonces, en principio, las dos entradas de ingresos o intereses que podríamos tener las personas de la comarca serían eh, formar parte de los equipos de mantenimiento de ese parque, ou ben pois, pois, que nos pillara parte das nosas leiras e, eh, e cobráramos algo de, de aluqueres, Non? E, eh, a experiencia que temos dentro do Sindicato Labrego é que en Muras 385 aerogeradores e hai cinco persoas de mantenimento. Se dividimos o que corresponden ás 16, pois penso que nos, nos pillamos un, un contrato a tempo parcial de poucas horas eh, como persoal de mantemento para realizar dos operadores. A outra parte dos beneficios que poderíamos obter eh, da adquisición e pago por afección de terras hai que diferenciar en dúas partes. Son 12.500 euros por erosionador, máis ou menos o mesmo que se paga aos concellos no Fondo de Compensación Ambiental. Unos 12.500 euros que acabe de recibir cada concello por, por erosionador. Vale, isto serían na forma de alugueres. O compañeiro Andrés de, de Vilalba fixo este interesante eh, experimento nun aeroxerador na zona de Xermade. Porque claro, para que se caia un aeroxerador con todo enteiro dentro da tua leira debería ser unha boa, unha boa leira de monte. A experiencia eh, representada neste caso, pois penso que é bastante interesante. Diferenciamos dúas partes. Como vedes no cabe ni ese pleno dominio, a zona que vai ser expropiada, porque vai ser directamente ocupada polas pistas, pola cimentación, polo aeroxeador ou pola a zona da plataforma que empregan eles e que teñen que acondicionar para construir. E outra parte que a servidume de uso, que serían pois, as zanjas que van a ocupar o subsolo ou eh, a parte das leiras que queden debaixo da zona de, donde pasen as aspas mentras, mentras xigan. Digamos que son ese círculo que vedes ali, este círculo azul sería a zona de voo e estas outras partes serían a zona de, que serían panxas que estarían baixo terra. ¿no? Esas que serían parte de esa, de eso que se pagaría. Canto se paga? Pois eh, na parte de dominio A experiencia nosa é que hai un abanico entre 31 céntimos de euro por metro cuadrado a 1,17. Eso que realmente se sacan da propiedade, o sea que sería como unha extorsión prácticamente o mesmo que, que sería cando vendes un metro cuadrado de monte. O sea que non é ningún sollo. E o outro, o da, eso que se paga unha vez, o primeiro ano. O outro é o que se a pagar todos os anos, porque é un aluguer, é unha servidume, que vai ser un aluguer. Pero se dividimos entre as distintas parcelas, vemos que a xente que vai cobrar máis, digamos, a xente lle pilla bastante, pois van ser 105 o primeiro ano, a parte azul esta, que lle ocupan, e o resto van de pagar 39 euros, perdón, non, este, este de aquí arriba, 620 o primeiro ano, pola parte azul, e 722 euros anuais o que levaría pola parte do bo que lle ocuparía aquí. Claro, aí non pode plantar. Perder en esos 1.700 pesos non pode plantar. E así vamos vendo as distintas cantidades de distintos propietarios. Claro, hai xente que vai cobrar 72 euros cada ano, ou 89 euros, ou 130 euros, bueno, vedes ali. A parte de arriba máis escura sería a parte que cobra o primeiro ano e a parte de abaixo é a parte que vai cobrar anualmente. Se lle ocupan, digamos, esas superficies. Hai unha cousa que, que pode pasar, que en realidade eh, eso que se expropia, pero e 200 metros ao redor do aeroxerador, que é este círculo amarillo, que hai aquí todo ao redor, esa é unha zona que se chama de protección eólica. Entón, en calquera momento, poder vir, non se apropiaron nada, non se pagan ningún aluguer, pero poden decir, porque está dentro da poligonal, que esa zona está molestando o que plantaxe. E podense forzar a sacar. Vale? Esto é gentileza do compañero Sermade, nos, nos trouxe un documento, que é un pouco unha unha, unha, un resumo, non? O contrato que se fai un contrato de constitución de derechos de derechos reais, sacar a consideración de interés público, poderían expropiar, non estamos ainda nesa fase, agora simplemente estamos avaliando ambientalmente o proxecto, a partir ese momento se conseguira pasar adiante coa declaración de impacto ambiental poderían solicitar, ou probablemente o farían, a, a declaración de interés público que sí que lles permitiría expropiar, pero de momento non estamos nesa fase aí. O solo eh, expropiado pasa a ser industrial. ¿Mm? Eh, aparte que temos de, de digamos, de saluguer, pois eh, paga un IBI distinto, xa non paga IBI de rústico, senón que pagaría un IBI máis, máis apuntado. O arrendador, ese, ese euros que se pagan cada, cada ano, que convírtete un arrendador de terreno industrial e tes que eh, facer unha declaración trimestral de IBE, o cual terás que ir a unha asesoría que se leve a dos trimestres. A maiores, todos os anos estás obrigado a facer a declaración da renta. Por lo tanto, hai veces que tes unha pensión, imagina, de 14.000 euros o ano, non tens que declarar, pero se te obrigan a declarar por calquera cousa, tens que pagar igual 300, 400 euros. Pois, neste caso, xa vas ter que declarar todos os anos. Eh, se queres de calquera uso á parcela afectada, tens que pedir permiso á empresa. E se queres vendela, eles teñen derecho preferente de adquisición. Mesmo, sobre ese permiso, sobre ese contrato, poden facer unha hipoteca que carguen a túa lei. E se marchar, eles poden marchar cando queira. E así, hai en teoría unha fianza coa que deberían restaurar todo canto fixeron non atonou rigor nada que eso simplemente enterrar. Pero o resto das infraestructuras, os aderos xerdos, deberán malos A nos referencia en todo caso, coas fianzas das, das mineiras é moi mala. O normal é que esas fianzas, cando chega o momento de solicitar que se, que se entreguen, nunca dan abondo para, para amañar o desfeito. Unha, un resumo, bueno, unha, un exemplo tamén este compañero de, de Xermán. Aí temos un, bueno, aí temos unha, unha leira de desaín para a estación. Se poñen uns eólicos, as plantacións van pedrando. 2011, de repente, ese terreo que non foi expropiado nin afectado molesta. Entón, eh, obligan a sacar ese 6.600 euros de eucaliptos pinchados eh, sen ninguna identificación. E despois, no 2017, todavía outros dous trozos que tamén deberon eles ver que eses aeroxeadores producían menos que as outros e eh, dixeron, pois isto vai ser porque hai estes árboles aquí diante. Pois nada, eses se eh, obriga a cortar e xa está. Sen ningún tipo de indemnización porque estando dentro de la poligonal prevalece con derecho de necesidad a prestación de ese recurso. Bueno, como decía antes, otra parte que nos puede vir de beneficio es eh, el fondo de compensación ambiental. Aparte de los 12.000 euros o 2.500 euros que pagan los propietarios, repartidos entre todos los propietarios que les toquen, eh, hai outros 12.500 euros aproximadamente, se llen así a corte, máis ou menos, hai, que se reparten entre os concellos. Vale? Eh, vedes aquí, isto o do ano 2020, en total son 6 millóns de euros os que se reparten entre todos os concellos afectados por ese plan de, de ese fondo de compensación ambiental. Alguns exemplos aquí, Teríamos que Abadín, con 200 evaseradores, leva 269.000 euros por ano. Muras, que é un grande exemplo, con euros, a 466.000 euros o ano. Nos, o sea, Ribadeo tería 6, penso, ou unha cousa así, ou 8. Pero vamos, por aí andaríamos por uns 7.000 euros. Penso que nin sequera o Concello de, eh, deberá ter un especial interese porque tampoco puede que vaya a sacar grandes, grandes cantidades deste plan. Deste plan. O propio alcalde de Muras, declaracións, fala de que sigue habendo queixas polo ruido que xeran os buiños, que o impacto habitual é innegable e que choca coa promoción turística, é que a día de hoxe, como poñía eu antes ali, constalle cinco empregos e máis empresas de mantemento pero que veñen de, de cola. Bueno, para que teñades unha idea, aquí non puxen a Catedral de Santiago, puxen a Torre dos Morenos. Vale? Sería aquilo que está aí abaixo, sería a Torre dos Morenos. <coughs> Eh, como vedes é que, vamos, a Torre dos Morenos ten 25 metros. eh, estas son 220, o sea que non, non se ni imaginar o que sería eh, ter, digamos, peso da, da casa un, un bicho. Bueno, hay una serie de simulaciones, pero bueno, estamos acelerando un poco sobre el impacto visual a distintas distancias. Eh, bueno, esto ya como puse antes o vídeo, penso que se, que se ve bastante un pouco a imaxe do que se vería no, no respecto al impacto visual. Un segunda, segunda cuestión, impacto do ruido. Eh, como crítica ao, o estudo de impacto ambiental, Eh, os estudos feitos sobre o ruido eh, técnicamente desde a universidade, non desde as consultoras que fan estudios de impacto ambiental, o que dín é que o ruido das aspas non é un ruido que se para como disparou unha, unha sirena que pones aquí e que se esparce eh, en todas as direccións igualmente. Non? Senón que é un ruido formado fundamentalmente polo golpe o, das, das pardas de agua co aire e lanza fundamentalmente en sentido casi perpendicular a ven, ¿Vale? O sea, que si lo ven todo desde aquí, las hasta se puede para los, que más van a explotar son los que están también en la dirección. Pero es aquí esas plantas, lo que significa es para dónde se dirige a máxima intensidad del ruido. Esos son los estudios, digamos, científicos feitos sobre el ruido. A mayores, pues hay algunos sobre, estudios sobre la problemática de ese ruido, la salud, fala dos infrasons, fala das baixas frecuencias, de afeccións psicolóxicas, e fala de que non todas as frecuencias do ruido e chegan coa mesma forza ou se, digamos, perden forza coa distancia, senón que esas frecuencias baixas son as que llegan, levan máis, máis longe. Entón, que convén, cando se vai un estudo do ruido, diferenciar entre as distintas frecuencias para ver hasta onde chega cada unha delas. Nada diso se fai no, no mapa de ruidos que presenta o estudo de impacto Como vedes, ali hai o eroseador no medio do punto azul e o ruido vai en todas as direccións igual e vai baixando e, eh, consideran, por tanto, que o impacto é pequeno e compatible co, coa presencia desas vivendas que sabemos que están, pois, pues, eso, algunhas delas a 500 metros escasos da, dos aeroxeradores, fundamentalmente na zona de Remurelle, na zona de, de Navarra. Son as que están máis cerca. Había unha que pensaba en Nocena, pero parece que é unha granxa, non, non parece que se echa un, unha vivienda. Bueno, outro mapa de ruido, xa un consultor especializado a Medes, os aeroxeadores estarían ali no medio, eses puntos, eses asteriscos vedes como as manchas de ruido están desplazadas cara a un lado. Por qué? Porque o vento ven do outro lado. Entón, neste caso, parece como que o, no mapa que nos presenta é como o acelerador no medio e o ruido de todas as direcciones iguales. Non? O sea, que é un, un, un estudo que está, digamos, pouco de un balde, pouco rigoroso. Outra cuestión. No digo, eh, sabedes que temos o repetidor. O repetidor da TNT, que cando se fixo, fai 10 anos, melloría a señal de 30.000 persoas. Ribadeo, Barreiros, Poz, Mondoñedo, Valdouro, Cavada, Burela. E agora vai estar rodeado de eh, aerosenadores en todas as direccións. Bueno, menos, menos caro ao sur. Esta, o mismo da, da Organización das Nacións Unidas fala de que a reflexión de, de os objetos móviles tales como a ASCA, unha turbina eólica, pueden causar graves degradacións na recepción de televisión e que estes efectos son particularmente importantes xa que a radiación por causa pode ser casi permanente reducirse únicamente durante os períodos nos que a turbina eléctrica non funciona. Xa que unha das cousas que sí que podemos notar desde Ribadeo, desde outros concellos limítrofes é unha un deterioro importante en la de, de televisión. Lo que recomienda es que se paguen estudios específicos sobre este tema. E, obviamente, estudios estudio impacto ambiental se televisión. <laughs> en las, las rentas páginas no encontraron un poco para pagar eh, de nada que tenga que ver con interferencia eh, señal de televisión. ¿no? Otro outra cuestión que non está eh, posta arriba da mesa. Outro tema que a mí me parece bastante importante son os 21 km de pistas que van facer. As pistas, tedes que pensar que non son pistas forestais como, como as que conhecemos, non? senón que son de 5 metros de longo, teñen que ter 5 metros de altura libre por arriba, por os bicharracos que van ter que, que subir por ali, a pendente máxima é do 10%, ou prácticamente como a dunha estaba, eh, non poden ter cambios de rasante, teñen que, eh, porque claro, van, van pasar aí, pensade que as aspas que van levar eh, miden 80 metros. Entón non poden nin deixar polo medio un hongo, nin, nin, un, nin un resante, porque, porque rompen. Eh, teñen que esas pistas estar compastadas hasta soportar 100 toneladas de agua de montaxe curvas non poden ter un radio inferior a 45 metros e eh, teñen que manter libres 70 metros no lado para poder permitir pasar eses, eses bichos cara arriba. Ou seja, que non, que, que, va, que, que non é nada máis, non van a aparecer esos aceleradores ali plantados no seu sitio, senón que hai que levarlos hasta ali, hai que levarlos facendo unhas, unhas cunetas muy importantes que van a modificar importantemente tamén a, o movimento das augas desas partes dos montes. Poden eh, desviar aguas, como pasou ya cando se fixe a autovía, que algúns eh, eh, regos deixaron de levar auga e eh, outros de repente, cada vez que chovía, pois levaban multiplicada a auga por, por 10. ¿no? Entón, aquí pode pasar o mesmo. E eh, hai termos traídas de ciñais que poden ser afectadas ya que tampoco están en absoluto avaliadas ni identificadas los también. Para que tengáis una, alguna idea, yo no me imagino una cosa de estas pasando, entrando entre Bovelle por Porto Paraguay. No sé, no sé de qué manera piensan que vaya a entrar eso por allí en aquellas mesas. Pero, bueno, ahí está casi todas as fotos que teñen son de VR, del Street View. Entón, non sei se era <laughs> eh, os que pensaron eso fixeron ese tipo de... Bueno, aí están o impacto visual, a destrucción do chan, etc. Hai outros efectos que xa... A ver se podemos ver. Un é o dos luces de Gali, non sei se tedes simplemente, bueno, era porque veía eso que, nos pues, bueno, salen las luces de Gálibo que son, son esas luces que parpadean en Riva por tema de, claro, cuando pasas de más de 100 metros, estás obligado a señalizar eh, que hay un obstáculo para, para navegación aérea. entonces estos parques van a estar una luz permanente eh, destellando durante todas esas noches. nesas zonas. O sea, hai un impacto para, digamos, o que a, a visibilidade pues, a, a visibilidade das estrellas ou, o simplemente a tranquilidade dos humanos que é importante. O efecto discoteca tamén había un vídeo sacado de internet para que mirades o que significa estar vendo luz sombra, luz sombra, luz sombra, luz sombra durante horas eh, en distintos momentos. ¿no? O disco de luces tamén hai, podedes entrar en internet e buscar vídeos de aeroseadores ardendes que efectivamente os hai, que precisamente este ano hubo un aquí en, en Galicia. E tamén hai outras experiencias de caída de paz que pasou aquí en Mondoñedo tamén, e o xeo, que durante o inverno se pode acumular durante a noite, cando se pone en marcha pola mañá, pode lanzar a centos de metros de placas de xeo que poden impactar, obviamente, sobre o gando ou sobre algunha vivenda próxima. Entón, hai riscos que non se teñen en conta que non están avaliados. En canto a puramente ecolóxico, non son un experto no, na parte ecolóxica, o que sí que se están detectados, pois en aquí abaixo hai algún biólogo na sala, se houbera, se, se coñecedes eso hai alguén eh, aquí, digamos, de, de confianza que queira botar unha man, estaría moi ben que poidera botar unha ollada a ese estudio de impacto ambiental na parte eh, máis eh, ecolóxica, tema la fauna, eh, para ver se, se, se adapta ou non a, ao que se debería exigir. O que sí que hai unha, un mapa de sensibilidade do Ministerio, o que sí que se poden ver eh, os criterios que utilizan para decir se as eh, zonas son agitadas ou non para que tipo de desenvolvemento. Eh, concretamente, a zona que non, o sea, na parte que non cumple é no tema da distancia de directa. Por que? Porque o mapa do Teco o que di é que usando o principio de precaución eh, con un mínimo de mil metros de distancia a vivendas que é o que obrigan tres das, das, das sete comunidades eh, do noso estado. Entón, que? Tres delas, en teoría, non? Entón, eles din que eh, dentro do seu mapa, eh, menos de mil metros o poñen como zona de exclusión, que non deberá poñerse ali un aeroporto. Nos temos varios casos nos que non cumpren esa distancia. Con cual, outra cosa para meter na salud. Bueno, finalmente, pues, pois, teño aquí posto a documentación, por pues, se calquera de vos quere entrar a, a pues, que nos, que nos invite, preparamos vos para poder informar. ¿En qué momento estamos? Como decíamos antes, estamos en el momento de información pública, ahora es el momento de facer alegacións. Eh, hay xa, eh, por, por, por a parte dos sindicatos, hai un equipo jurídico que está preparando un modelo de alegacións longas, que estamos detalladas, pero eh, a maiores de, de, de gente, digamos, técnica que presente, eh, eh, digamos, alegacións fundadas legalmente que permitan, digamos, presentar unha batalla legal a, a, ao avance destes proxectos, tamén é moi importante eh, visibilizar un gran número de alegacións, ainda que sexan máis sinxelas e máis personalizadas, de, de, sobre a opinión da xente eh, frente a este tipo de proxectos. Entón, tamén sacaremos unha unha, un modelo máis fixeiro, digamos, un par de follas, coas aspectos fundamentais, para que calquera de máis poida engadir unha, un, a, a súa propia opinión ou a súa propia afección, porque pode haber xente nas parroquias que les afecte directamente e que poidan engadir nesa alegación a súa, a súa chamada. Bueno, eh, xa tedes aí non vou ler o que xa está posto. Eh, o prazo de alegacións remataría a primeiros do, de Xaneiro, teño aquí posto 5, pero parece que podería ser hasta o 12, porque se publicou en distintos boletins. É moi interesante se hai alguén que está directamente afectado polo proxecto, eh, que, que nos lo faga saber se quere participar con nós, porque eh, os directamente afectados poden, como parte interesada, ter acceso a toda a información do proxecto cosa que nos mandemos. Eh, teñen a, os ayuntamientos, os concellos, pero non son moi eh, proclives, digamos, a, a compartir toda esa información. Entón, eh, sería ben que se houbera alguén directamente afectado nos acompañara porque eles que poden exigir a toda documentación do expediente. E aí pode haber, por exemplo, informes sectoriais de augas de Galicia ou de patrimonio que nos podería servir tamén para reforzar a nosa postura e entender mellor cales son os posibles efectos deste proxecto sobre, sobre o territorio. Bueno, algunhas dudas de interese, en principio, nada máis. Xa vas comentar tú despois, non? Vale, pois pues, deixo aquí a miña intervención. Eh, me paso a, a Carmen. Eh, eh, hoy aquí. Y porque para nosotros es importante que estos procesos de defensa del territorio haya unión e o que pasa aquí afecta a otro lado del do de dos Santos e o que pasa ao otro lado da Ría do Eves tamén afecta aquí, ¿no? E realmente algo que, que estamos sufrindo non solamente aquí, sino que a nivel estatal porque están indo a zonas rurales con poca población para explorear. ¿no? Yo creo que Iván fue extremadamente didáctico ahora de mostrar portfolio que, que nos queden, yo creo que nos queden, contra la tecnología. Vale. Bueno. Eh, eu vou contar un pouco que estamos facendo esta plataforma e, e bueno, hai veces eh, na parte de arriba os complejos eólicos que xa temos instalados actualmente e no mapa de baixo o que está pre, o que, o que xa hai e o que está previsto en rojo o que está en tramitación regional e o máis rosado o que está en tramitación estatal. Entón, como vedes, hoy para mañá justamente imprimí estas mapas na vega e cando os fomos recoñer a, la librería dixen, ostras, parece que só hai vento no occidente. E basicamente eh, a lectura que se fai deste mapa é que queren usar o occidente como enchufe das zonas urbanas e industriales do centro da, da región y dejar libre de eólicos el oriente para, el turismo. Es así como, como quieren plantear el futuro del, occidente asturiano. Y si nos vamos a, a los museos también a izquierda, desde eso que ya hay, ¿no? que ya hay 96 aerogeneradores, principalmente concentrados en nova de, dos Oscos e Castropol, en Santiago temos tres, e na parte da dereita veis eh, un resumen, non para todos, dos 19 complejos eólicos que eh, comentaban aí, con eh, algunhas, tamén non todas, as líneas de, de evacuación que, que a maioría delas son eh, aéreas e non subterráneas. Entón, en términos de líneas de evacuación son máis de 100 km, de novas pistas son máis de 50 km, 99 aerogeneradores dunha media de 180 metros de altura, e todo eso sin ningún tipo de planificación territorial, sin ningún tipo de evaluación de, eh, acumulada dos impactos que eso vai traer, e con unha moi cuestionable eh, transparencia e participación ciudadana. Esto hasta que empezamos a movilizarnos algunhas persoas na comarca, se estaba haciendo sin informar a población. Y este mapa de la derecha deja a 150 pueblos a menos de 2 kilómetros de un aerogenerador. Y Asturias una unha las comunidades autónomas que, que ten directrices sectoriales para ordenamiento de infraestructura eólica y que dice que no debería haber núcleos rurales a menos de un kilómetro y tenga se 50 con alguna vivienda a menos de un kilómetro. Eh, y bueno, eh, eso es lo que, y todos esos pueblos evidentemente sin informar. Yo vivo en un pueblo que no está a menos de dos kilómetros, pero que tengo a, a, casi tres más, que irán y que les escucho, y a golpe de 180 grados de mirada han previsto tres complejos eólicos unos 15 aerogeneradores y nadie do pueblo sabía de su existencia hasta que empezamos a mover este tema. Entonces, eh, creo que estamos facendo desta plataforma. Son varios frentes de traballo porque hai moita desinformación, entonces un, un dos, dos eh, das Doi omite poi, no, perdón, esto me lo he moi rápido. Entonces, nosotros o que, o que pedimos, eh, o noso eslogan é stop eólicos por un rural vivo, porque o, o que vemos é que se fai todo isto, estamos invitando a salir de onde estamos vivindo, non nos están dando o derecho de vivir onde decidimos vivir, porque nos están expulsando, porque con todo o deterioro no medio, o deterioro na nosa calidad de vida, e o deterioro na nosa eh, oportunidades económicas, as, os bienes e inmuebles se van desvalorizar, a ganadería vai ter un impacto, o turismo rural vai ter un impacto, etc., pois estamos invitando a, a salir. E o que, o que pedimos é paralizar todos os expedientes en tramitación que hai agora en Asturias, que son 50 e 19 para os coseros, eh, para primeiro planificar o modelo de transición energética que queremos e que aí ven toda a parte de aforro, de eficiencia energética, de acercar a, a produción